Драги сограѓани, драги жители на Република Македонија, знаеме дека многу пати до сега вашето гласачко право беше узурпирано. Знаеме дека имавте огромни притисоци да гласате за оние за кои што не верувате дека ќе ви донесат подобра иднина на вас и на вашите најблиски. Затоа, наредниот пат, кога ќе бидете сигурни дека од вас зависи што ќе се случува во Македонија, а тоа ќе бидат наредните избори кои што ќе се случат во Македонија. Излезете самостојно, излезете по собствено убедување и без никој да ви ја полни главата со било какви лудости, гласајте за оние за кои што верувате дека ќе ви донесат подобра иднина.